Allora, com'è? Come nelle foto del suo profilo? No, come nelle foto in cui l'hanno taggata. Ma tu ti ritieni un ragazzo versatile? Sì, penso di sì. Bene, bravo, allora versami da bere. Perché sei così nervoso? Scusa, non sei contento che è il nostro anniversario? Hm? Sì, sì, scusami, scusami. Ma ho saputo adesso che quella zoccola della mia ex si sta scopando un'altra. E ti manca molto? Diciamo quando non ho niente da fare. Allora, dopo andiamo a ballare? Almeno facciamo qualcosa. Ma tu sei clitoridea vaginale? Rettale. Ah, a proposito, hai dimenticato i tuoi calzini verdi a casa mia. Non ho calzini verdi. Verdi? Ho detto verdi, volevo dire neri. Non ho calzini neri. Che, neri, che, calzi, volevo dire DVD. Incastralo. Potrei dirgli che sono incinta, ma non sono sicura che sia suo figlio.